Certains récipients ont des fuites. Nous demandons, Seigneur, que tout ce que tu as fait pour nous soit permanent au nom de Jésus. Que ta, ta parole nous parvienne puissamment. Ce n'est pas en parlant, parlant, pour que toute la puissance que tu as donnée se dissipe. Mais nous demandons, Seigneur, que tu rendes la puissance, l'onction, la révélation disponible pour que cela reste en nous, pour faire ce que tu veux que nous fassions. Nous prions, Seigneur, que tout cela soit ôté de chaque vie, au nom de Jésus. Les révélations en nous, la connaissance en nous, rien ne va partir. Nous allons vivre par la foi, par la grâce, par la puissance de Jésus-Christ en nous au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous considérons le dernier message de la retraite des ouvriers. Et le message est intitulé « La foi pour la plénitude quotidienne venant du rocher ». La foi pour la plénitude quotidienne venant du rocher. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Comme ils, n'avaient pas d'eau à boire, il y avait seulement un rocher. Et Dieu savait à l'avance et il faisait cela pour eux pour que nous puissions comprendre que c'est ce qui est disponible pour nous. Et ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a dit à Moïse de frapper le rocher. Et l'eau sortira du rocher abondamment, suffisamment pour chacun. Et l'eau est sortie et ils ont bu. Et chaque fois qu'il y a, un autre moment, la même chose s'est produite, Dieu a dit parle au rocher et l'eau sortira. Nous devons avoir la foi au Seigneur pour que chaque jour, à chaque moment, peu importe le voyage ou le niveau du voyage où nous sommes, vous aurez toujours la suffisance pour chaque jour. J'aurai la suffisance pour chaque jour. Le message est en trois parties. Premièrement, nous considérons les retards inconnus dans la vie à travers les rochers bouleversés. Pourquoi avons-nous des retards Nous prions pourquoi il y a des retards. Nous planifions pourquoi il y a des retards. Nous faisons des projections, des prévisions. Pourquoi il y a des retards Il y a des raisons pour les retards dans la vie à travers les rochers bouleversés. Deuxième point, le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie. Le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie. Christ est le rocher, est le rocher frappé. Et quand il est frappé pour que l'eau rafraîchissante de la vie, de la restauration, du rajeunissement et du renouvellement de ta force pour que cette eau-là vienne. Et à tout moment, toute la fatigue est ôtée. Le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie. Et le troisième point, nous verrons la destinée insurpassable. Vous avez une destinée. J'ai une destinée. Et cette destinée est insurpassable. Rien d'autre ne peut, rien d'autre ne peut être planifié, rien d'autre ne peut être obtenu, mais la destinée que le Dieu Tout-Puissant lui-même a établie pour toi, insurpassable, insurpassable, la destinée insurpassable après la vie avec le roche, rocher sans tache. Revenons au premier point. Les retards inconnus dans la vie à travers les rochers bouleversés. Revenons en Exode au chapitre 17. Lisons à partir du verset premier Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Il y avait où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Verset 2 dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils ont accusé, ils se sont plaints et ils ont pratiquement cherché à se battre avec Moïse. Où est l'eau à boire Mm, il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'éternel Alors verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Voyez le verset 4. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, il n'a pas cherché querelle au peuple, il n'a pas cherché à se battre avec le peuple. Il y a certains bergers, ils se battent avec, se battent avec les, brebis. Il y a certains pasteurs qui se battent avec les membres de du troupeau. Il y a certains dirigeants, ils se battent avec ceux qu'ils dirigent. Chaque fois argumentation, chaque fois dispute, chaque fois querelle. Mais Moïse avait l'Esprit de Dieu et il savait que le dirigeant doit être au-dessus du peuple. Si le peuple pleure, le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne va pas pleurer. Si le peuple se plaint, le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne doit pas se plaindre. Si le peuple se bat et ils sont enfantins. Le dirigeant qui est au-dessus du peuple ne doit pas se battre, ne doit pas se plaindre, ne doit pas être enfantin. Alors, alors nous voyons ici Moïse. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple Encore un peu et ils me lapideront ces gens-là étaient des gens qui oubliaient très tôt. Ils ont oublié tout ce que Moïse avait fait. Ils ont oublié les choses gracieuses qui leur étaient parvenues à travers Moïse. Seulement de l'eau, à un moment, et ils étaient prêts à ramasser des pierres, à lapider Moïse. Ils étaient presque, pratiquement prêts à me lapider. L'Éternel dit, a pris contrôle de la situation. Dans ta vie, le Seigneur prendra contrôle de la situation. Quand il y a des besoins, des besoins pressants pour ta vie, pour ta famille, pour l'église locale, pour l'église générale, au lieu de se plaindre, de murmurer comme eux, comme nous, nous portons les regards sur le Seigneur, nous prions le Seigneur, le Seigneur prendra contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ta famille, dans l'église au nom de Jésus. Il y a trois éléments considérés dans ce premier point. Un, l'attitude qui a précédé leur demande. L'attitude qui a précédé leur demande. Ils voulaient l'eau, c'est bon. Ils voulaient la provision d'abondance pour les satisfaire, ça c'est bien. Mais l'attitude qui a précédé leur demande, ce n'était pas une bonne attitude. Deuxième élément, l'attribut qui a imprégné leur désir. C'est bon d'avoir des désirs, mais le type de pensée, le type de motivation qui les a poussés à avoir ces désirs, l'attribut qui a imprégné leur désir. Troisième élément, l'attachement qui a précipité leur décision. Ils étaient sortis d'Égypte et ils étaient toujours attachés à l'Égypte. Ils ont dit qu'ils ne faisaient plus d'Égypte et ils ont chanté quand ces Égyptiens ont été noyés, dans la mer. Mais maintenant, ils parlent, est-ce que ce n'est pas mieux de retourner en Égypte L'attachement, qui a précipité leur décision. Voyons maintenant le premier élément. Considérons le premier élément, l'attitude qui a précédé leur demande. Voyons Exode 17 encore. Voyons le verset 3. En Exode 17, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Murmurait, se plaignant cherchant querelle. Pourquoi ceci et cela Pourquoi cela C'était ce qui a précédé leur demande. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif Pour me faire mourir. Voyez cela. Moïse, qui, qui a tout sacrifié, et il n'a pas regardé son, luxe, il n'a pas regardé sa vie, la préservation de sa vie. Celui qui est allé vers Pharaon, Pharaon dit, je ne te veux plus. La prochaine fois que tu reviendras ici et que tu demandes que le peuple s'en aille, je vais régler ton compte et tuer. Vous voyez, cette personne-là qui a livré sa vie pour qu'il sorte du pays, de l'esclavage, pour qu'il sorte de la fournaise de fer et qu'il aille dans le pays où coule le lait et le miel et dit, tu veux nous faire mourir, tuer nos enfants et nos troupeaux. C'était leur attitude. Je prie que cette attitude ne se retrouve pas dans la vie des enfants de Dieu de nos temps au nom de Jésus. Nombre 14. Nombre 14 verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert Vous voyez, des gens qui disent qu'ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Mais leur prière a une connotation négative. Leur prière a un fondement négatif. Leur prière a des pensées négatives. Ils ne regardent pas les promesses de Dieu. Ils ne considèrent pas l'avenir. Ils ne regardent pas le pays où coule le lait, le miel. Tout ce qu'ils regardent, oh, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, on n'a pas ceci, on veut même mourir. Pourquoi est-ce que nous sommes nous pas morts en Égypte Tout le temps, la mort est sur le bout de leur langue. Et un petit problème, mourir, mourir, mourir. Dieu merci, je ne suis pas de leur classe. Il dit Dieu merci, je ne suis pas de leur classe. Je n'entends vous entends pas. Vous les enfants d'Israël, ils avaient des classes différentes. Moïse et Aaron n'étaient pas de la même classe générale. Caleb et Josué n'étaient pas aussi dans cette classe, de la classe des murmures. Ils se sont distingués. Et quand le peuple disait, pourquoi ne sommes-nous pas morts Pourquoi ne sommes-nous pas morts Même dans ce désert, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas morts Moi, je ne mourrai pas dans le désert. Je suis sorti de cette classe-là. Je dis, je sors de cette classe la classe des murmures, la classe de, des plaignants, la classe de ceux qui, qui se plaignent, la classe de ceux-là qui ne voient jamais qu'on peut vivre par la foi en la parole de Dieu et nous allons rester vivants. Et rien ne pourra nous tuer. Ce qui ne nous a pas tués en Égypte ne va pas nous tuer dans le désert. Ce qui ne nous a pas tués comme pécheur, ne va pas nous tuer comme saints. Si la mort était disponible en Égypte et qui devait être dans la mer et que tous devaient mourir, et le Seigneur a préservé leur vie et ne sont pas morts en Égypte, comment se fait-il ce qui ne t'a pas tué en Égypte va te tuer dans le désert. Je ne mourrai pas. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir il y a beaucoup que Dieu a pourvu pour toi. Et tu, que tu feras, tu ne mourras pas avant l'accomplissement de ton ministère au nom de Jésus. C'était leur attitude. Dieu merci, je sors de cette classe-là. Dieu merci, je sors de cette classe. Et quand je vois d'autres personnes et qui murmurent, qui se plaignent et qui ronronnent, se dit ah ça c'est sa classe, ça c'est sa classe. Mais moi, je ne suis pas dans cette classe là. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas murmurer, je ne vais pas euh, me, battre. Tout ce que je ferai, c'est de vivre par la foi du Fils de Dieu. Tout ce que je ferai, c'est de d'aimer par l'amour du Fils de Dieu. Ce que je ferai, c'est de continuer à avancer dans la grâce de Jésus, la grâce du Fils de Dieu. Voyez, deuxième élément maintenant, la tribu qui a imprégné leur désir. La tribu qui a imprégné, imprégné leur désir. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10. En 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. 10, 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. On dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors, il nous fait comprendre quelque chose ici. Ce qui est arrivé au commencement de leur voyage du monde va se manifester également à la fin du monde. Comme cela est arrivé au début du monde, toutes les réponses, tous les attributs, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de murmurer, de se plaindre. Et ensuite, il nous fait comprendre, pour nous maintenant, qui sommes à la fin de la ligne, et nous sommes proches de la, terre de Canaan. Nous sommes proches, près d'entrer dans la terre promise. Il dit maintenant, toutes ces choses elles sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je ne serai pas comme eux. Tu ne seras pas comme eux. Tu seras comme le peuple de la grande classe. Où es-tu? Alors, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu agira dans ta vie comme tu vis par, par l'incrédulité de la multitude, mais tu vivras par la foi de Jésus. Et nous dit en Philippiens au chapitre 2, verset 14. Philippiens 2, 14. Et nous dit, faites tout, Faites toutes choses. Combien de choses? Parlez non. Combien de choses? Vous n'êtes pas habitué à prêcher le matin, c'est l'étude publique du soir que vous connaissez. Si vous êtes là ce matin, combien de choses Faites toutes choses sans Laissez-moi vous expliquer. Dans votre famille, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Au service, que ce soit travail spirituel ou séculier, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Au marché et dans votre commerce, il y a des gens, vous savez, chaque fois dans le gouvernement, chaque fois c'est à cause de, cette, de ce régime, et ils se plaignent à tout moment. Ils se plaignent contre le gouvernement, ils se plaignent de l'Église, ils se plaignent de gouverneur, ils se plaignent de leur pasteur, ils se plaignent de, de, de la température, ils se plaignent du climat, ils se plaignent à cause du soleil, ils se plaignent à cause de la pluie, ils se plaignent à cause de tout. Et il dit alors, c'est eux. Ils ne, voient, ne pas le mal en eux, mais il dit, toutes toute chose sans murmure ni hésitation. Que cela soit accompli dans nos vies au nom de Jésus. Troisième élément, l'attachement qui a précipité leur décision. En nombre 14, 2. Nom 14, verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur, leur dit, « Oh, quelle, que, quelle pitié Vous pouvez avoir des réunions, des conférences, et vous avez de grandes choses révélées. Ensuite, comme comme une cellule cancéreuse, un individu comme une cellule dans le corps reçoit le cancer de murmures, le cancer des disputes, le cancer des plaintes, le cancer des argumentations. Et cette cellule-là de cancer dans le corps se répand, se répand, se répand et ne comprenons pas ce qui se passe. Au moment où vous vérifiez et vous allez à l'hôpital et le docteur dit « Oh, ça atteint l'étape finale, hein. tout le corps est maintenant contaminé cancéreux. Toutes les parties du corps ont ce cancer. » Alors la mort, la mort de ce corps est programmée et les enfants d'Israël murmuraient. On murmurait contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée, ce qui a commencé comme une tâche, ce qui a commencé comme une cellule cancéreuse dans le corps des enfants d'Israël, maintenant s'est répandu partout et maintenant a précipité leur décision, leur demande. Alors, si nous allons avancer maintenant, hello, Maintenant, si nous allons nous lever, et maintenant ceci, si ceci doit se passer, et ceci et cela, alors toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils ont dit maintenant, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert Verset 3, pour, verset 3, il dit, pourquoi l'Éternel nous a fait-il, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays vous savez, les gens qui murmurent, se plaignent, ils s'oublient eux-mêmes. Ils ne sont pas consistants dans leur langage. Parfois, ailleurs, ils ont dit, pourquoi est-ce que toi, Moïse, nous a fait sortir du pays d'Égypte Ailleurs, ils disent, ah, pourquoi est-ce que toi, Moïse et Aaron, vous nous avez fait sortir Maintenant, ils, sont, ils ont même laissé le domaine humain. Et dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée Ah ah, qu'est-ce qui se passe maintenant Où est l'épée Où est l'ennemi Où sont les destructeurs je pensais que le problème était un problème d'eau. Je pensais que c'était un problème de nourriture. Maintenant, ils disent, vous voulez nous tuer par les pays où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux, voyez cela, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Ça, c'est l'attachement à l'Égypte qui a précipité leur décision. Et ils ont dit, c'est ce que nous voulons faire. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, un petit besoin là-bas, et ils, doivent, ils vont, au lieu de retourner promettre de Dieu, demander, l'on vous donnera, cherchez, vous trouvez, frapper et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et les promesses sont là. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Au lieu de regarder ces promesses-là, ils veulent mourir dans le désert. Ils se plaignent de Dieu. Il n'a pas fait la provision. Après le calvaire qui a été réglé, après Christ a tout pourvu. Et maintenant, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, Comment ne nous donnera-t-il pas libre, gratuitement toutes choses avec lui Il ne pense même pas à cela. Il pense, hein, hein, vous savez, qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que j'ai eu Est-ce que ce n'est pas mieux pour nous de retourner et hein, de retourner en Égypte Tu ne retourneras pas en Égypte. Tout ce que tu as, est disponible pour toi dans le royaume de Dieu. L'eau de vie est disponible, le pain de vie est disponible, la puissance est disponible, la provision est disponible, le salut est disponible, la délivrance est disponible, la sanctification, la sainteté sont disponibles et tous les besoins de ta vie jusqu'à ce que ta joie soit parfaite, tout est disponible. Et le Seigneur dit, qu'il nous a donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et à la gloire, et à la piété, tout est disponible. Pourquoi ne pas ouvrir nos, yeux et voir et venir avec la pensée de Christ, venir avec la foi de Jésus-Christ et venir avec l'amour de Dieu et comme un enfant que nous demandons au Père, comme un fils, comme une fille, que nous demandons aux parents nous demandons simplement avec la bonne attitude, avec les bons attributs et avec le bon attachement. Et tous nos besoins seront pourvus et accordés au nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Quitte la classe de ceux qui murmurent. Nous devons avoir normalement quitté cette classe depuis ces nombreuses années. Quitte la classe de ceux-là qui ronronnent. Quitte la classe de ceux qui se plaignent. Va plus haut. Et comme tu vas plus haut, ta foi va plus haut. Ton amour également est élevé. Et tu pourras avoir le sacrifice, la soumission, ta consécration monte également et ta dépendance au Seigneur monte également. Tout sera à toi tout sera à moi. Tout sera à moi. Deuxième point maintenant. Le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie. Indéniable. Tu boiras. Il a dit tu boiras. Le breuvage indéniable du rocher frappé pour la vie. Voyons Exode chapitre 17, euh, verset 5. Exode 17, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, attendez, dans le leadership, que vous soyez dirigeant de celle de maison, dirigeant de zone, pasteur de district, pasteur de groupe, pasteur d'État, pasteur régional ou pasteur national. Vous savez parfois, quand le peuple parle et murmure et se plaint et mentionne ton nom, comme ils ont mentionné le nom de Moïse, et ça passe d'un à un autre. L'autre parle contre Moïse, l'autre aussi parle contre Moïse, contre Aaron, l'autre parle, il prend une pierre, il veut lapider Caleb ou Josué. L'autre parle de leader. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a enlevé ça Pourquoi est-ce qu'il est dans telle direction Pourquoi est-ce que tu traverses ça là maintenant pourquoi, la condition est comme ça Est-ce qu'il ne sait pas ce que les autres églises font Pourquoi est-ce que nous faisons ça Quand c'est comme ça, quand Dieu te parle, comme il a parlé à Moïse, tu ne vas pas entendre. Tu es tellement impliqué avec ce que les gens disent. Tu es tellement emballé par les plaintes du peuple. Tu es tellement emballé pas les critiques euh, du peuple. Et quand Dieu maintenant te parle, alors, pour donner la solution au problème, parce qu'il donnera la solution à tout problème. J'ai dit donnera la solution à tout problème. Tu n'entendras pas, tu ne verras pas, parce que les propos du peuple, les critiques du peuple, les murmures du peuple, ont emballé ta vie et bloquent tes oreilles et ferment ta perception et bloquent ton cœur et tu n'entends pas. Mais Dieu merci, Moïse était dans cette grande classe et tout ce qu'il disait dans la classe basse, il savait. Mais cela ne l'a pas affecté comme Dieu parlait maintenant, il a entendu la voix du Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, verset 6, je me tiendrai devant toi moi, Dieu Tout-Puissant, moi, le Créateur du ciel et de la terre, moi, le plus grand que tous les enfants d'Israël mis ensemble, moi, plus grand que la nation d'Israël, moi qui suis plus grand que tous les Jébusiens, les Canadiens, les, Hétiens, les, Canadiens, les moi qui suis plus grand que le monde entier ensemble. Moi, l'Éternel, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, tu frapperas le rocher, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Dieu merci pour le leader qui n'argumente pas avec le Dieu Tout-Puissant, je n'ai jamais entendu ça avant. Je n'ai jamais entendu que l'eau sortira du rocher desséché, d'un rocher solide comme ça. Je n'ai pas lu dans la science que l'eau peut sortir du rocher, d'un rocher solide comme ça. Vous voyez des gens, ils, ils font toujours recours à la connaissance du monde, à la connaissance de la terre. Et ils pensent qu'ils agissent bien. Et même ils en sont fiers. Ils disent, ah, j'ai étudié la géologie. Et comme j'ai étudié la géologie, oh, les strates, les strates, euh, les différentes nappes n'ont pas d'eau. Hein? Tu as plus de connaissances que le Dieu Tout-Puissant. Tu ne comprends pas que Dieu agira et agira même de façon différente de toutes ces lois de la nature. Dieu merci, Moïse n'a pas argumenté. Dieu merci, toi tu ne vas pas argumenter Quand la parole de Dieu te parvient, que la parole de Dieu propose la solution au problème que nous avons, tu ne vas pas dire est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est tout ce qu'ils veulent dire ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça la solution va venir? Oui, c'est comme ça ta solution va venir. ta solution viendra du ciel. Ta solution viendra de ce que Dieu dit il dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse et Moïse fit ainsi. Il y a des gens qui entendent, mais qui n'agissent pas. Il y a des gens. Tout ce que nous avons entendu depuis les débuts de la retraite des ouvriers, ils ont même noté, hein, mais ils ne pratiquent pas. Ils font comme ils ont l'habitude de le faire. Ils pensent comme ils ont toujours l'habitude de penser. Ils vivent comme ils ont toujours vécu par le passé. Et ils prient comme ils ont toujours prié. Mais Moïse, immédiatement qu'il a entendu cette solution incroyable, il a entendu cette solution apparemment impossible et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et l'eau est sortie. Pour toi, l'eau va sortir. Pour toi, la vie abondante sortira. Pour toi, toutes les provisions de Dieu viendront à travers ce rocher, le rocher qui les suivait, qui était Christ. Toute ta solution, tout viendra de Christ, le rocher, au nom de Jésus trois choses. Premièrement, la provision de l'eau de vie du rocher frappé. La provision de l'eau de vie du rocher frappé. Deuxième élément, l'eau de purification par le Seigneur, notre Rédempteur, qui sanctifie. Troisième élément, l'eau promise sans limite de la rivière surnaturelle. Voyons le premier élément, la provision de l'eau de vie du rocher frappé. Cela viendra. J'ai dit ça viendra. Voyons Jean chapitre 4, 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus leur, Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit qui te dit donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Gloire à Dieu. Il te donnera l'eau vive. Dieu il te donnera de l'eau vive. Verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous pouvons avoir cela, nous devons avoir cela. Et nous avons cette source d'eau vive venant de Christ et venant du rocher des âges. Et il va satisfait tout besoin spirituel, matériel, naturel, domestique, professionnel. Et il va satisfaire tout besoin de ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément, l'eau de purification par le Seigneur, notre Rédempteur, qui sanctifie. L'eau de purification par le Seigneur, notre Rédempteur qui sanctifie. Il nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a régénérés. Il, nous a, il a pardonné nos péchés, il a ôté nos péchés. Et maintenant, il veut faire plus dans nos vies. Et il fera plus dans ta vie. J'ai dit, fera plus dans ta vie. Il nous dit en Éphésiens, au chapitre 5, verset 26. Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole agit comme de l'eau, purifie, purge, elle lave et rend et juste, elle rafraîchit, elle transforme chaque domaine de ta vie afin, afin de faire afin de la sanctifier l'Église par la parole, après l'avoir purifiée. Verset 27, on dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Quand l'eau vient, c'est l'eau vivante, c'est l'eau de rafraîchissement, l'eau de purification, l'eau qui purifie, l'eau qui sanctifie, l'eau de la parole. Quand elle parvient à chacun dans l'Église, tu seras glorieux l'Église sera glorieuse. J'ai dit, tu seras glorieux et l'Église sera glorieuse. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, dit, l'eau va laver cela, ni ride, l'eau va tellement te rafraîchir, et tu seras comme un petit enfant, innocent, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible le Seigneur le confirme dans chaque membre, dans chaque ministre et de l'Église au nom de Jésus. En Ézéchiel, au chapitre 36, 25, Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous l'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » il va le faire. J'ai dit, il va le faire. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Et mettrai en vous un esprit nouveau. Attendez. Que faisons-nous du cœur Nous pensons avec le cœur. Nous planifions avec le cœur. Nous faisons des propositions avec le cœur et nous réfléchissons profondément du cœur et l'esprit, la même chose. Euh, un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Comment je peux prétendre avoir un cœur nouveau et penser de la même manière? Comment puis-je prétendre avoir un esprit nouveau et je continue à murmurer, à me plaindre et à ronronner et à critiquer comme l'ancienne vie. S'il y a un cœur nouveau, s'il y a un esprit nouveau, nos pensées deviennent nouvelles, nos directions deviennent nouvelles, nos actions deviennent nouvelles. Tout ce que nous faisons devient nouveau parce que nous avons un cœur nouveau, parce que nous avons un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau maintenant. Si vous voyez qu'il n'y a pas un nouveau langage, c'est l'ancien, ce sont les anciennes critiques, ce sont les anciens murmures, c'est les anciennes plaintes, que c'est la même l'ancienne fatigue, que c'est le découragement du passé. Il n'y a pas de nouveauté dans votre pensée, dans votre vie, retournez au calvaire. Pourquoi trimballons-nous une sanctification théorique? Pourquoi trimballons-nous une sanctification dormante? Pourquoi témoignons-nous d'une sanctification qui est seulement historique et qui n'a pas de nouveauté de fait, qui n'a pas d'esprit nouveau. Quand Dieu dit qu'il va nous donner un, une, une, eau de purification par le Seigneur, notre Rédempteur qui sanctifie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous donnera un cœur nouveau. Il mettra cela en nous. Il nous donnera un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Maintenant, si quelque chose est ôté, cette chose n'est plus, ne se manifeste plus il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, le cœur solide, le cœur qui n'est pas tendre, le cœur qui n'est pas tempéré, le cœur qui est têtu, le cœur qui est rebelle, le cœur qui est rigide. Ça, ce n'est pas un cœur nouveau, c'est un cœur de pierre. Et le Seigneur dit, je vais ôter de votre vie le cœur de pierre, le cœur rigide, le cœur têtu, le cœur qui n'est pas soumis, qui ne se courbe pas, le cœur qui continue en vivant et pensant comme l'ancienne vie. Et dit qu'il va ôter cela et je vous donnerai un cœur de chair, tendre, doux, flexible, et qui peut être tendre et qui peut suivre la voie du Seigneur. C'est ce que Dieu a promis et c'est ce que Dieu fera. Il le fera dans chacune de nos vies. Il le fera pour chacun au nom de Jésus. Vous savez que je vais vous demander un bon Amen, hein? Troisième élément maintenant, l'eau promise sans limite de la rivière la L'eau promise sans limite de la rivière surnaturelle. En Jean au chapitre 7, verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, ça c'est pour toi. J'ai dit ça c'est pour toi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Peu importe la profondeur de la soif, la hauteur de la soif, viens, viens à moi. Verset 38. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, comme des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Du dehors vient la chaleur, du dehors vient la, la faiblesse, du dehors vient la température, du dehors vient la fatigue, mais du dedans, comme tu viens à lui, et tu bois. Celui qui croit en moi, avec la foi de Jésus, avec la foi du Fils de Dieu, celui qui croit en moi. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ, mais la vie que je mène maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même et dit maintenant que nous pouvons venir et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 39. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, le, pas la foi au Fils de Dieu, qui, qui croiraient en Lucas, l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il est maintenant glorifié et pour cela, nous pouvons croire, nous pouvons, par la foi de Jésus et des flots d'eau vive, le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance inlassable de l'Esprit sera sur nos vies et nous pouvons avancer dans cette puissance, nous pouvons marcher dans cette force, nous pouvons marcher dans cette euh, rivière qui coule sans cesse, venant de la rivière de vie, venant dans nos cœurs. Et nous allons avancer avec d'une énergie renouvelée et réveillée. Cela va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Nous venons maintenant au troisième point. Troisième point, la destinée insurpassable après la vie avec le rocher sans tache. Voyons Néhémie au chapitre 9, 15. Néhémie 9, verset 15. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Comprenez, il leur a donné du pain afin qu'ils aient la force de parvenir à la terre promise. Il leur a donné de l'eau à boire afin qu'ils aient la fraîcheur d'énergie, qu'ils aient la fraîcheur de la force pour avancer jusqu'à la terre promise. Tout ce que Dieu fait pour nous doit nous amener à faire un pas de plus, euh, à faire un pas de plus, euh, à aller plus haut vers la terre promise et vers le lieu que l'Éternel a pourvu pour nous, la destinée des saints, la destinée des justes. Voyons trois éléments ici. Premièrement, regardez fermement au-delà du boire et du manger. N'oublions pas cela. Hein. Regardez fermement au-delà du boire et du manger. Deuxième élément, vivre de façon sacrificielle pour la destinée après la terre. N'oubliez pas, vivre de façon sacrificielle pour la destinée après la terre. Tout ce que nous avons sur la terre, le pain, l'eau, les miracles, la guérison, la force, l'emploi, mari, femme, enfant, profession, la promotion, le succès, quelque chose que nous avons sur la terre doit nous conduire un pas après, pas après, vers la terre promise. Vivre de façon sacrificielle pour la destinée après la terre. Troisième élément, élever les âmes pour dîner avec l'Éternel. Nous élevons d'autres personnes, nous suscitons d'autres personnes, nous conseillons d'autres personnes, nous faisons des disciples les autres, nous aidons les autres pour que finalement ils puissent dîner avec l'Éternel. Premier élément alors, regardez fermement au-delà du boire et du manger en Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour, continuez à anticiper cela, jusqu'au jour, continuez à regarder fermement à cela, jusqu'au jour j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Tout ce que nous avons dans ce désert de notre voyage et tout ce que nous buvons, tout ce que nous possédons dans ce désert, du monde, nous continuons à anticiper, à espérer ce jour-là où nous mangerons et nous boirons, où le Seigneur, dans le royaume de Dieu, verse, il nous dit, en Apocalypse chapitre 7, verset 17, Apocalypse chapitre 7, verset 17, 7, 17 d'Apocalypse, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, parlant donc, lorsque nous parviendrons de l'autre côté, il parle, lorsque tu arriveras là-bas, tu arriveras là-bas. J'ai dit, tu arriveras là-bas. Comme tu vis par la foi, comme tu vis dans l'amour, comme tu vis sans l'attitude et sans les attributs de l'ancienne vie, comme tu fais toutes choses, sans murmure, sans complainte, sans dispute, par la grâce de Dieu. Ton nom est là-bas, ton héritage est là-bas, le Seigneur t'attend, tout et toutes choses qui va t'empêcher d'arriver là-bas, Dieu va tout enlever de ta vie. Tu arriveras là-bas. J'arriverai là-bas. Je dois arriver là-bas. Si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, de, nous avons l'eau en Christ, le pain en Christ, l'emploi en Christ, la femme en Christ, à travers Christ, nous avons les enfants à travers Christ. Si c'est seulement dans ce monde que nous avons les miracles à travers Christ, et après, il n'y a pas de résurrection, après, il n'y a pas d'enlèvement, et après, nous n'allons pas nous serons de tous les hommes les plus malheureux. Voilà pourquoi nous regardons au-delà de ce que nous avons sur la terre et nous portons les regards, nous anticipons fermement lorsque nous mangerons et nous boirons avec le Seigneur lui-même, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. De tes yeux, de nos yeux, nous serons là-bas au dernier jour au nom de Jésus. Deuxième élément, deuxième élément, vivre de façon sacrificielle, vivre de façon sacrificielle. Cela, ça veut dire quand vous avez commencé la vie de renoncement à soi, il y a des années de cela, quand tu as connu le Seigneur et le Seigneur t'a parlé, je veux que tu sois une personne particulière, précieuse dans mon royaume. J'ai un grand devoir pour toi, mais tu, le, tu feras ce devoir sur la base que tu dois renoncer à toi-même et tu dois te sacrifier tout ce que tu dois sacrifier pour vivre de façon objective pour mon appel. Et tu as sacrifié, tu t'es consacré, tu as tout laissé pour le Seigneur. Je vais le faire. Mais ça, c'était le commencement. Maintenant, tu dois continuer à vivre. Le sacrifice de 30 ans ne doit pas être plus élevé que le sacrifice d'aujourd'hui la consécration d'il y a dix ans ne doit pas être plus élevée que la consécration d'aujourd'hui. Tu continues à vivre de façon perpétuelle et de façon sacrificielle avec toute la consécration. Au moment, le temps que tu donnes au Seigneur, il y a de cela cinq ans, ne doit pas être moins que le temps que tu donnes au Seigneur en ce moment maintenant. La préparation, l'empressement avec lequel tu te donnais à vouloir servir le Seigneur, il y a de cela quelques années, ne doit pas plus se lever que ce que tu as aujourd'hui. Et l'estime que tu avais pour les autres, tu estimais les autres mieux que toi-même par le passé. Si un nouveau venu, si un nouveau ouvrier, c'est un nouveau prédicateur, c'est un nouveau responsable. S'il venait, tu disais, oh, sois le bienvenu frère, sois, la bienvenue sœur. Et tu leur donnais d'espace, tu ne disais pas. Qu'est-ce qu'il veut faire même? Qu'est-ce qu'elle veut même faire? Le sacrifice que tu avais en ce moment-là, que tu donnais la chance aux autres, même s'ils prennent ton titre, même s'ils prennent ta position, ce même sacrifice que tu avais en ce moment-là doit continuer. Tu dois continuer à vivre de façon sacrifiée. Tu ne fais plus rien aujourd'hui de façon méthodique, de façon politique et de façon mondaine pour dire je vais garder cette position, je vais garder cette, euh, ce titre. Oh, euh, le sacrifice renouvelé, le service sacrificiel que tu as donné au Seigneur il y a des années passées, cela doit continuer aujourd'hui. Mais si maintenant tout est politique, si maintenant les méthodes du monde sont entrées dedans et on cherche comment manœuvrer les choses pour que les choses reviennent à toute à table. Ça, ce n'est pas juste. Si nous voulons voir le Seigneur au-delà de la terre et au-delà de la période dans laquelle nous vivons, nous devons vivre de façon sacrificielle pour la destinée, une destinée désirable après la terre. Que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Que Dieu l'accomplisse dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Voyons Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. À moins que vous soyez convertis et vous devenez comme des petits-enfants, vous ne verrez point le royaume de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les rois de ce monde ont la domination sur eux, mais il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de vous tous, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, la justice des politiciens et des ministres du monde, si votre justice, euh, si votre humilité, si votre don de soi au Seigneur ne surpasse la justice et, les, les, politiques et les planifications des gens du monde, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Cette parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelqu'un me donne un grand Amen. Verset 36. Pour euh, ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38 dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Le déluge vint et les emporta tous ils mangeaient, ils buvaient. de est venu et les a emportés tous. Ils se mariaient et donnaient en mariage jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils semblaient vivre, mener une bonne vie physiquement, une vie luxueuse et ils avaient tout physique, tout naturellement. Ils ne, ne sut pas quand le délit vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et je prie, quand le Seigneur viendra, que ta destinée au-delà de la terre soit garantie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, troisième élément, élever les âmes pour dîner avec l'Éternel. Tu dois aider les autres et tu convaincs les autres, tu prêches aux autres et tu leur dis, « Oh, il est sur le point de venir. » Et parce que le Seigneur est sur le point de venir, entrez, entrez. S'ils disent non, tu retournes vers eux encore. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un périsse et tu la volonté et tu es en accord, tu es attaché à la volonté de Dieu. Et comme Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, toi aussi, tu ne veux pas que quelqu'un parmi le peuple périsse. Et tu ne périras pas si tu vas vers eux, si tu leur prêches, si tu les aides à élever les yeux de la terre et tu lèves les yeux vers l'éternité comme toi tu te prépares et tu es prêt par la grâce de Dieu, tu prépares les autres et tu les rends prêts, ils seront prêts. J'ai dit seront prêts. Et le Seigneur t'aidera. Travaillant pour Dieu, tu ne seras pas fatigué. Je ne serai pas fatigué. Tu ne seras pas épuisé. Je ne serai pas épuisé. Alors tu vas continuer ainsi jusqu'à à emmener aussi nombreux que possible des centaines, des milliers, des millions de personnes. Tu les aideras à s'asseoir avec le Seigneur maintenant, à prendre son salut, à avoir la nouvelle vie, à avoir le nouveau cœur, à avoir l'esprit nouveau et les préparer pour l'avènement du Seigneur. Alors élevez les, des milliers d'âmes pour dîner avec l'Éternel. Est-ce que tu le feras? J'ai dit, est-ce que tu le feras Est-ce que tu le feras Luc 14, 23. Luc 14, verset 23. Le, maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit rempli. Il ne parle pas de cette maison. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Beaucoup de chambres au ciel, beaucoup d'espace au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il prépare la place pour chacun. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ceux qui sont venus dans le royaume, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et il y a encore assez de chambres pour des milliers. Il y a assez de chambres pour des millions. Et le Seigneur nous dit, allez dans les, dans les rues le long des haies, contraignez-les d'entrer, afin que sa maison soit remplie. Est-ce que tu vas obéir au Seigneur? Je demande, est-ce que tu vas obéir au Seigneur? Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6 et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Il va régner sur la terre, il régnera. Dans tous les cieux, il régnera. Et maintenant, il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Il veut que ses décisions, il veut que ses projets, il veut que sa commission soit la soit partie intégrante de ta vie, la plus grande partie de ta vie, afin que comme il va régner dans le monde à venir, qu'il règne dans ton cœur, dans ton monde aujourd'hui. Et il dit, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Verset 7, il dit, verset 7, Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, ceux qui sont fidèles. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, ceux qui se rendent prêts. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, ceux qui font qui font toute la volonté de Dieu de tout leur cœur, tout au long de leur vie. Et maintenant, ils seront là au dernier jour. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces, les noces de l'agneau sont venues et son épouse, son épouse et l'Église et le corps de Christ sauvé, sanctifié, baptisé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 et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'os de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, que Dieu revient, que le Seigneur a pourvu maintenant, la fontaine de la source de vie, de l'eau vive, de venir boire, le salut est disponible, la sanctification, la sainteté sont disponibles et la rivière débordante du Saint-Esprit, du baptême, l'immersion, la puissance dans le Saint-Esprit, tout est disponible aujourd'hui et tout ce dont nous avons besoin pour être équipés, pour être tout ce que nous devons être et pour faire tout ce que nous devons faire dans l'œuvre du, du royaume, tout est disponible. Et il dit, venez, venez boire, venez prendre, venez participer pour que vous soyez prêts en ce jour final. Alors, à partir de maintenant, vous devez vivre de façon sacrificielle. Vous devez tout donner sacrificiellement. Vous devez œuvrer sacrificiellement. Vous devez servir sacrificiellement. Et quand il viendra, grandes seront tes récompenses au nom de Jésus. Pourquoi ne pas nous lever maintenant et dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta parole. au départ, quand j'écoutais la parole, je la recevais dans mon cœur. Seigneur, viens, remplis-moi débordement. Donne-moi toute la force, toute la puissance, toute l'énergie, toute la consécration, toute la soumission absolue dont j'ai besoin pour te servir. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière.